Kako danes en normalen, inteligenten in prijazen moški najde žensko? Nemogoče je. Vse dobre so že oddane. Ampak odkdaj? Kdaj sem zamudil okno moje priložnosti? In še vedno mi ni jasno, kje so našle te tipe. Prisežem, da hujših primerkov svojega spola še nisem srečal. Vsi so, kot da bi ravno kar splezali z dreves, še z banano v levi roki. Pa da ne govorim o pridnih puncah. Delajo se vse fine, potem si pa najdejo enega starejšega jebača, pa je vse dobro. Potem pa niso več tako fine, če veš, kaj mislim. Bog ne daje, da si prijazen do njih. Bang, pa si že tako je njihov najboljši prijatelj dober poslušalec, ja. Danes uspeš samo, če poslušaš svoj kurac. Ok, mislim sej, komu lažem. Ja, ljubosumen sem, ampak to še ne pomeni, da nimam prav, veš? Ja. A ja, pa da ne pozabim teh ta najhujših, takšnih kot si ti. Hm. Kakšne kešpičke. Mislim, <laughs> njih človek še razume, ampak ve, da Samo zato, ker dobro izgledate, mislite, da vam je več dovoljeno, ali kaj? Moške ovijate kot kače in potem stiskate, stiskate in stiskate, dokler ne iztisnete še zadnje kapljice razuma. Ampak povej mi, zakaj? Preprosto, ker lahko. Oziroma, ker vam je zabavno. In resnično mi ni jasno, s čim smo si to zaslužili, ker če smo si, se opravičuje. Mislim, resnično, oprosti. Uh, kaj? Nisem poslušala. Se vseeno, itak ne bi razumela. Razumela kaj? Da nisi sposoben dobiti ženske? Ne, ne, ne, ne. tega pa nisem rekel. Ne, nisi. Samo joka vsi, kako smo vse zlobne in izkoriščamo svoje čare. Ja, in imel sem prav. Pa kaj? Ja, dobro izgledam in tudi, tudi bistra sem. Zakaj bi se skrivala? Ker ni pošteno. Svet ni pošten. Zaradi žensk, kot ste ve. Kakšnih žensk? Ok, imel si ti ta svoj govor, ampak ne misli, da zaviš vse o meni. Kaj pa vem? Mogoče si bila vedno takšna. Razvajena mala deklica, ki še vedno misli, da se svet vrti okoli nje. Mogoče. Ampak škoda, ker nisem edinka. Aha, aha. Grdi raček torej. Mogoče pa si šele v srednji šoli postala lepotica. In tisti občutek manj vrednosti te še vedno žre. Sem, kar sem. Nimam več kaj dokazati. Ravno nasprotno. Svetu in družbi bi rada dokazala, da nisi drugorazredni državljan, ampak upornica brez razloga, ki še vedno misli, da je zaprta v kuhini. Samo pazi, da se ne strgam z verige. <laughs> Zabavno, da omenjaš verige. Mogoče bi pa tvoj bivši le preveč posesiven, a veš, razžrt od ljubosumja. Ja. Ti si se pa dušila in sedaj želiš izvajati vsaj iluzijo nadzora nad moškimi. Ne vem zakaj, ampak spominjaš me na njega. <laughs> ja, ok, moj zadnji poskus. Aha, že vidim. Starejši tip in rosno mlado dekle, zaljubljeno do všes. Zetna za izkušnje. Ti si bila pa tako odrasla. Škoda, ker ni trajalo, ne? Hitro te je zamenjal in prebolel fazo. Končno je spet našel jajca in <laughs> šel bolj na zrelo sadje. Ti pa si ostala sama, z maščevanjem v srcu. Ironično veš, ker šele takrat si postala zanimiva. Domišljijo imaš pa pisano. Ampak prosim, prihrani mi te improvizirane scenarije. Vse sem že slišala. Ne vem, zakaj se sploh pogovarjava, če tako živiš vse o meni. Vsega pa še ne. Vidim, da se rad igraš psihologa. No pa dajva, dajva tebe predogledalo. Samozavesten, odločen, brutalno iskren. O, veliko govoriš, nič ne poveš. Vsega pa še ne. Misliš, da si zdaj bolj privlačen, ko si nedostopen in grob? Takšen pač sem. Nimam izbire. Slab igralec si. Vse na tebi je naučeno. In ženske to vidijo, veš. Prodajaš se za več, kot si v resnici vreden. Ta debata je tako brezpredmetna. predmetna moški, ženske, kdo je boljši. Vse nima veze. Kriva je družba. Ženske, posedamo več po kuhinjah. Moški niste več heroji, ki bi skrbeli za otroke. Izgubili smo spolno identiteto. Nimamo več pravil, ki bi varovala naše mesto v družbi. Zato pa sva taka. Služabnika nekim starim klišejem čisto drugem času. Viski, če sva že ravno stereotipna. Hvala. Ampak ne misliti, da sva si enakovredna. Jaz sem edinstvena. Tebi podobnih pa je na tisoče. Še si pravega moškega dobim takole pa prave ženske še srečal ne boš. Veš, ti potrebuješ neko pusto trapo, brez domišlije. Dekle, ki bo prenašala tvoja teatralnost. Jaz pa sem ženska. Prevelik zalogaj zate. Drugo lovišče. Če bi bila skupaj, bi se še pobila. me Zakaj? A te je strah, da nimaš moči nad mano? Bojim se, da si prevelik strahopitec, da bi priznal, da imam prav. Prav učen, da je tvoj ego prevelik za me. Veš kaj, jaz ga vse imam. Ti si si svojo osebnost posodil iz črno-belega filma. Ti pa svojo v javni hiši. Tako se o dami ne govori. Prosim, sporoči, ko vidiš kakšno damo. Veš kaj, prav neokusno, nesramen si. Prav neokusno, nesramen si po duši. Sem kavalir. Ah, ja, škoda, ker sveta ne zanima, kakšen si ti po duši. Sveta mogoče ne, mene pa vsekakor. No, kdo je zdaj egoist? Še vedno ti. A si se bala, da te bo kdo prihitel? Ne, sploh ne. Samo nisem želela, da se podre ta tvoj eh, kavalirski ideal. O, a zdaj te pa že skrbi za me? Ne, niti ne. Samo nočem te spraviti v jok. Zakaj? Zakaj? A se ti to redno dogaja? Samo kadar je moški domišljava reva. Ja, verjetno se vsi ustrašijo tvoje zatrte agresije. Nisem jaz skriva, ko pa nimajo poguma. Ne skrbi, jaz ga imam. Nameravaš cel dan buliti vame? Brez skrbi, še vsake sem se naveličal. Prejo na tebe, bedak, kot si ti postane naporen. L'important, c'est que Lulu m'aime, qu'elle maquille ses grands yeux délicats, que sa peau douce effleure la mienne. Mais Lulu, elle ne m'aime pas à moi, elle préfère cet enfoiré d'Alphonse t'es mieux, c'est toi et, et t'es-tu ah, Bah je voudrais bien le pousser dans les ronces. Heureusement pour moi, ben, j'aime pas Lulu. Moi, je m'en tiche d'un corps beaucoup moins mince, d'une silhouette tellement plus drapuline d'une beauté à faire des brassins. Rien de moi, vous m'avez reconnu. Na na 나는 나